Pada episode 13 yang baru tayang malam hari ini, Hayun Chul akhirnya meninggal di tangan Chon So Jin. Meskipun sebelumnya Hayun Chul telah sadar dari komanya, namun benturan di kepalanya menyebabkan Hayun Chul menjadi buta. Penglihatan Hayun Chul berangsur-angsur memburuk karena cedera otak yang sangat parah. Setelah sadar dari komanya, Hayun Chul sempat menemui Berona untuk mengucapkan selamat tinggal karena Berona akan belajar di Amerika. Namun Hayuncul tidak mengatakan jika kondisinya memburuk dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Sambil berusaha tersenyum Hayuncul mengucapkan selamat tinggal kepada Berona. Hayuncul juga sempat menemui Ha Eng Biul namun Ha Eng Biul masih menolak Hayuncul dan memutuskan untuk pergi bersama Chon So Jin. Setelah Berona pergi ke Amerika, Hayuncul berniat menjemput Ha Eng Biul di apartemen Chon So Jin. Hal itu Hayun Chul lakukan setelah mengetahui jika Chon So Jin tidak benar-benar menderita dementia. Hayun Chul yang sudah setengah buta berusaha berjalan menuju apartemen tempat tinggal Chon So Jin dan Ha Eng Biul. Namun sayangnya bukannya menemui Ha Eng Hayun Chul malah bertemu dengan Chon So Jin. Hayun Chul yang salah mengenali Chon So Jin sebagai Eng Biul, akhirnya membuat Chon So Jin marah karena Hayun Chul hanya peduli kepada Ha Eng Biul di samping Chon So Jin. Karena kemarahannya, akhirnya Chon So Jin menyerang Hayun Chul. Hayun Chul berusaha menenangkan Chon So Jin, namun sayangnya Chon So Jin malah melempar Hayun Chul dari lantai atas gedung apartemen itu. Hayun Chul yang terjatuh, seketika meninggal di tempat itu karena kepalanya terbentur dan kembali mengalami pendarahan. Chon So Jin yang melihat Hayun Chul terkapar dengan darah segera mendekatinya dan melihat keadaan Hayun Chul.